السيد من يحرام إلا القضاء حمل الخيام السيد من يحرام إلا

يحكونا يحرق يحكونا يحرق نسيت نقول نسيت نقول نسيت نقول